Four side. Ah, German chocolate. Ah, sí. Dice German chocolate cake. Estamos decidiendo qué helado porque parece que aquí... No entiendo cómo funcionan los helados realmente, pero parece que es distinto. Bien, ahí están los conos. Ahí están los tipos. Ahí. De top. 8 y 9. 8 ah, y 9. Ajá, quiero el de chocolate ahora. <laughs> Yo voy a elegir uno de cheesecake y Stephen va a elegir uno de chocolate. Ahora vamos a ver cómo rayos hacen de helados, porque no, entiendo bien. Así que bueno, cuando los haga les aviso. Así que... Waffle Cone. Mira, hay un tamaño. Los tamaños son Love It y Gotta Have It. Mm, no entiendo bien cómo eso puede ser un tamaño, pero esos son los tamaños. Ahí vamos a ver en un ratito más cómo los hacen. Ahí están los sabores. Pero creo que es algo más que los sabores.